sen aytdingku ves o'zbekistonni men e, atizm qilib qo'ya olaman anaqa o'g'irlab uni buni gapini perevod qilib dedingku mhmm. no e, sen ishonavergin seni orqangdan bitta ham inson ergashmaydi meni orqamdan bitta emas sizni jiyanlaringiz ergashishi mumkin assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar hozir videoda boshida ko'rganinglar eshitganinglar Eh, haqiqat har doim aytgandek va albatta hozir sizlarga juda ham ko'p polni qismini qo'yib beraman. Dast avval shu narsani aytib o'tib ketishim kerak, uje mana sekin-sekin ta'siri bo'lyapti. Eh, ta'siri nimaga bo'lyapti video davomida bilib olasizlar demoqchi bo'lganim shu videoga like bosinglar do'stlar bu sharmandani boshqa o'zbeklar ham ko'rsin ta'siri bo'lyapti albatta nimagaligini albatta video davomida ko'rib olasizlar agar like bosgan bo'lsanglar menda shunaqa narsa bor rahmat aytib qo'yishim kerak Kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Demak, videoni boshlaymiz. Marhamat. ateist bola Begzod O'rinboyev aniqlandi, topildi. Bu narsa suhbatda ham qilindi. Telefon orqali gaplashdi. Buni polni qismini ko'raman desalar, Nasim Xolif degan bir akamiz bor o'sha kanalda ko'rishinglar mumkin sababi juda ham uzoq gaplashgan endi men uni polni qismini qo'yib bermaymanda o'sha glani glani yerlardan qo'yib beraman o'shaning uchun e, polni qismini o'sha kanaldan ko'rishinglar mumkin darhaqiqat shuni ham aytib o'tib ketishim kerak bu bolani e, taxminlar qilinayotgandi ya'ni xitoydamiki boshqa yerdanmi yo'q bu bola asli o'zbekistonlik eng yomoni shuki andijonlik ekan iplos men ham andijonlikman doim mana shunaqa andijonliklar chiqsa bir asabim buziladi oxiri yo'q. Xullas nima demoqchiman, e, hozirda Norvegiyada o'sha Norvegiyada biznesi bor ekan aytishi bo'yicha, endi Norvegiyada oddiy axlatchi, axlat tashiydigan odamni ham normaliy oyligi bor. O'shaning uchun Norvegiyada oylik kattaligi uchun o'zini biznesmenman deyapti. Nima bo'lsa ham o'lib ketmaydi, menga farqi yo'q. Xullas Norvegiyada biznes qilar ekan, nimadir onlayndan e, Xitoyga, Xitoydan boshqa yerga, xullas o'zini ishi bor ekan. Men bu bolaga o'zi aslida bir jiddiy bir e'tirozim yo'q. nima bo'lsa o'lib ketsin. Chunki har bitta inson o'zini oyog'idan o'z osiladi degan gap bor bilasizlar. O'shaning uchun hamma o'zi uchun javob bera oladi. Faqatgina shaxsan meni asabim buzilgan narsa shuki, bu bola e, men hozir videoda ham ko'rib turibdi. Bu bolani ayibi, xo'p, ateist boshqadir. Prosta boshqa dindagilarga, umuman boshqa insonlarga gapirib, e, ya'ni bizi dinimizdagi Allohimizni haqorat qilgani bo'ldi. Ya bu bolani haqiqiy ayiblardan biri shu. Bo'lmasam bizga baribir masalan ateist bo'lami, jo'paist bo'lami, o'lib ketsa, ya'ni bizni ishimiz yo'q. Xullas, uzoq gapirmoqchi emasman. Sizlarga ushbu suhbatni qo'yib bermoqchiman. O'zingizlar izoh beringlar. Undan tashqari albatta kommentariy qismiga o'zingizlar fikringlarni yozinglar. Sababi bu bola o'qiyapti ekan, e, suhbatda ham aytdi, kommentlarni ko'ryapman, o'qiyapman deb. O'zingizlar fikringlarni kommentariyga qoldiringlar. Demak, marhamat. Kechagi videomgami? Ha. Alloh. Endi, qarang. Allohni haqorat qilgan yigitda. siz? xudoga ishonmaydigan даже menimcha qurt qumursqalar ham bo'lmasa kerak даже даже odamlar endi u menga qara yoshing menimcha kichkina bo'lsa kerak seni chunki aqling zaifligidan bildim men что yoshing kichkinaligini a yigirma yettidaman yigirma yettida shu yigirma yettida bo'lsang ham aqling zaif ekan aql zaifligi emas endi ko'proq bilishdi bu e, dinni ko'proq bilganingdan sen bizlar Qonunni o'qib chiqing birinchi, <coughs> yo Ya, menga qarada. Menga qara. Sen e, sen ismi familiyang Bekzod O'rinboyev, to'g'rimi? Bekzod Bekzodbek O'rinboyev deb pasportda. Bekzod O'rinboyev. Andijon shahrida tug'ilgansan, to'g'rimi? Andijon shahrida tug'ilganman. E, endi qara, sen mana bu uydagilaring uydagilaring bittasi qara uydagilarim chista musulmon ketishib yuborgan mendan e, din dedi просто fikrimni aytganim uchun ketishib yuborgan qaysi fikringni aytgan shunaqa ketib yuboradi xohlasa ha sen oldinroq ham u bu gapni aytgansanda boshqa joyga to'g'rimi buvimga aytganimda buvim boshimni urib yorib qo'yadi degan shunaqada yaxshi tushuntirish shu payt yorib e, yorib tashlamagan ekanda e, ana shu ota onamni shu musulmon besh mahal namoz o'qiydigan onamni <laughs> mana shunaqalarni o'ldirish kerak deb yozishyapti u yerda meni onamni o'ldirish kerak ekan <laughs> sen kommentariyani o'qiyapsanmi sen kommentariy o'qiyapsanmi yo'qmi ana shu kommentariyalar hammasi senga atalganda endi senga savolim borda sen uydagilaring musulmon sen sen kim sen kim undayga tuzini yeb tuziga tupuradigan insonlardanmi Qala tuziga tupurganman men uydagilarim men boqaman hali ham <clears throat> uydagilaring boqasanmi sen yana ishlab boqamanda uydagilaring e, andijonga yashashadimi hali ham toshkentda ko'chada yashashadi Toshkentda qayerda yashaysiz nimani qarang aka 27 yettiga kirganman men 27. onlayn kompaniyam bor xitoydan amerikaga norvegiyaga import eksport qilaman ishim yaxshi normalni. u birovdan anaqa nima deydi advokat yollashga ham qurbim yetadi Prosta Nega qara men seni ham bizlar turubkani turubkani qo'yib qo'ymasang bo'ldi turubkani qo'yib qo'ymasang bo'ldi men seni ham advokatingni ham hammangni qo'shib mhm. mana shu поняткасы e, past aqli zaiflarni ko'tinob tepib olaman ishonaver advokat хорошо спроси позвонь тогда bo'ldi все tushundim yo'q menga qarada sen sen gapimga javob menga qara sen beraman sen ha yo'q понятно что oldinroq уже ясно bo'lgan edi terpila ekanligingdayu но men qo'rqadigan joyim yo'q senga beriladigan savollar borda sizni mana bu savol bering e, juda ko'pchilik qiziqyapti hozir sen bilan seni kimliging mhm. nahotki mhm. mana shuncha 58 ta musulmon davlatidagi musulmonlar har kuni Allohim deb 5 mahaldan sajda qiladigan 5 mahaldan sajda qiladigan zotga sen sen haqorat qilding u yerda u yerda haligi qotillikka ruxsat beradigan loz so'kilgan men boshida aytib o'tib ketganman u yerdan jo'natishmabdi sizga qotillikka ruxsat beradigan o'zing yozgan biron narsa kesilmabdi sen голосовой yuborgan odamlaring shu shu turishga yuborgan menga gapirganman men aristotel haqida gapirganman men ikki yuz ellik big bang haqida gapirganman big bang degani blin так shunaqa bo'lardi e, dunyoni boshlanishi borku portlash bilan boshlanishi qur'onda yozilgan fakt haligi o'n to'qqizinchi asrda darvindan keyin kashf qilishgan qur'onda yozilgan mo'jiza deb anaqa qilishgan o'sha haqida gapirganman men ha ko'p narsani gapirganman bittasi kesilmay hamma yeri kesilgan uni yarmi emas o'ndan o'ndan sakkizi bor edi juda chiroyli gaplar olib tashlangan bitta kichkina oddiy qara men senga kichkina oddiy men senga qara kichkina oddiy savol beraman musulmonchilikda musulmonchilikda mana shu ota onani hurmat oddiy narsani gapiraman вообще oddiy narsa ha bo'ldi musulmonchilikda ota onani hurmat qilish постоянно e, unga qarab yurish e, to'g'ri hurmat mehr oqibat degan narsalar bor bilasan a atizmda ham shunaqa lekin to'g'rimi Shunday ham shunaqa lekin qanaqa ateizm dinga bog'liq bog'lamasi <laughs> menda ham menda ham mana shunaqa ota ona menga qara inson menga qara ana shu atizmingni yozgan odamlar ham ana shu qur'ondan bibliyadan eshit din yo'q degani xolos yo'q u u yo to'xta to'xta mhm. bu narsa shu yozgan odamlar ham olimlaring ham sen ishongan olimlar ham ana shu e, bibliyadan injildan tavrotdan qur'ondan olib turib yozgan o'g'illab yozgan. O'zing aytganingdek. Nima? Sen aytding-ku, "Ves O'zbekistonda men e, atizm qilib qo'ya olaman, hatto 30% ni atizm qilaman." Anaqa o'g'irlab uni buni gapini перевод qilib deding-ku. No, e, sen ishonavergin. Seni orqangdan bitta ham inson ergashmaydi. Meni orqamdan bitta emas, sizni jiyanlaringiz ergashishi mumkin. Men shunaqa qilaman, sizni jiyanlaringiz, men o'sha menga qara. meni jiyanlarim seni o'sirtirib yuboradi ishonavergin eshiting eshiting men shunaqa ko'rsataman qanaqa hayot yaxshiligini dinsiz qanaqa zo'r yashashlik kerakligini hayot maza qilib baxtli yashashni ko'rsatib beraman ha baxtli конечно u sen sen anavi ana sho'r suvlarni yalayverib yig'di berdi anaqa o'rgatib beraman sen shu ana shu men mana shu men qara shu anavi najosat bo'lgan yerlarni yalab mazza qilib hayot zo'r ekan deb yuraver ana musulmonlar arablar edi turklar edi men e qo'ysangchi qo'ysangchi seni gapirayotgan seni menga qara то что то что islomga emasmisan sen bundan battarini ham qilasan ishonavergin seni yana bitta gollosovoyingni eshitib qoldim men qara ey churban men qara sen gapimni oxirigacha eshit yana bitta gapingni eshitib qoldim что qani edi o'limdan keyingi hayot bo'lsa edi deb o'limdan keyin hayot bor bor bu narsa men bunga bo'lsa tayyorman menga qara qara oddiy isbotini beraymi senga oddiy isbotini beraymi kecha bilan kunduzni kecha bilan kunduz bo'lganiday quyosh bilan oy bo'lganiday mana bu mana bu hayotdan tashqari yana hayot bor bizlar qiladigan har bir pastupkamizga oddiy dunyoda mana shu qilayotgan pastupkamizga sutka eqa beqa qamalib urilib turtilib yuribmizmi значит biz obshi xudoni oldiga ham javob beramiz esingdan chiqarma bu e, siz endi endi yana quloq solgin endi senga bitta savolim bor Э, tuxum oldin yaralganmi tovuq oldin yaralganmi men bitta narsa aytaymi e, sen menga qara oddiy savolga javob berolmaysan menga qara sen просто o'siroqsan endi gapimga javob endi endi endi yana bitta savolim bor yana bitta savolim menga qara sen o'ylab sen o'qigan sen o'qigan anaqa sen dahshatli deb o'ylayotgan anaqa kitoblar borku ularni olib borib musorga taylayvergan ishonavergan men odamlarni hayotini zaharlayotganini aksini chiqadi meni odamlar o'sha ayollarni meni onam dadamdan kalta yegan u ellik yasharigacha shu musulmon dinida mumkin ayollarni urish menga qara eh, <laughs> sen ishonavergin sen o'zing ham xudo xohlasa sen o'zing ham agar yo xotin yo xotin quli bo'lmasang agar yo uyingga damakozir bo'lmasa sen o'zing ham ba'zida urasan urish yozilmagan hech qayerda To'g'ri aytasan. Hech qayerda yozish, hech qayerda islomda yo'q. Sen islomda o'qimagansan, islomda tushunmaysan. Islomga hech qayerda yo'qki. Islomda hech qayerda yo'qki, biron kishini o'ldirish haqida. Biron kishini daji yuziga urish, daji qattiq, daji shoshmay tur, gapimni oxirgacha gapiray. Daji qattiq gapirish, ko'ngliga qattiq gapiradigan gapni gapirish islomda mumkin emas. Tushunyapsanmi? xudoga soldim deb qo'ymayapsizlar xolos xudoga soldim deb qo'ymayapsizlar o'ldirib yuborish kerak borib uyini yoqib yuborish kerak shunaqa gaplar bo'lyapti nimaga bu g'azabdan g'azabdan har xil odam bor mana shu yerda ham ollohni borligini senga dokazat qilaman milliard xil odamlarni milliard xil qilib yaratgan olloh har bir insonda atpechatkasi qo'lidagi qo'li pechati borku mana bu qo'l pechatini ana shuni har xil qilib yaratgan mana shu yerda ham ollohni borligiga Allohni qudratiga tan bersa bo'ladi. Lekin sen aloqa kesakka, toshga sig'inib yuribsan, bilmayman nimaga. Hayotim zo'r, go'zal deyapsan. Endi taqdir degan narsa bor bu yerda. Ishonaver, oddiy narsadan borku, mana shu pachog'ing chiqib ketadi. Seni advokating, seni biznesing, hammasi eta yerunda. Nimaga namoz o'qishingiz kerak? Xudoingiz manman ko'rinmaydimi siz? Fonni unga namoz o'qish kerak, постоянный. Ikki bizlarda bo'ynimizdagi farzimiz bor. menga qara sen shoshmay tur sen advokating shoshmay tur sen advokating nimaga senga ishlash kerak shu savolga javob berda men pulni beraman vo vo sen pulni berasan sen должен qilib qo'yibsan to'g'rimi olloh bizlarni должен qilib qo'yibdi olloh bizlarni должен qilib qo'yibdi bizni yaratgan bizni bola chaqamiz ey iplos menga qara seni farzanding bo'lsa seni farzanding hozir sog'ma bitta savol shoshma savolimga javob ber konkretно да или нет deb menga qara bittasi Singapurda, bittasi Norvegiyada. rasmini jo'natib yuboraman hozir. Yo'q, rasmi rasmi ana shu farzandlaringni hozir sog' salomat qilib turgan ana shu Alloh bo'ladi. Sen bilib qo'ygin. Hozir bittasi kasal bo'lsa, bittasi yiqilsa, tushunyapsanmi? Uni qayerdan, qayerdan ko'rasan? Qaysidir odamlarni vinovat qilasanmi? Hech kimni vinovat. O'zing nimaga vinovat qilasan? Chunki sen Allohga rahmat aytmaydigan 450 mingdan 300 mingdan 450 minggacha menga qara eng dunyodagi e, eng dunyodagi ey inson dunyodagi eng zo'r olimlaring yevreylaringmi yevropa yevropeyskiy e, yibanutalaringmi hammasi bilib qo'ygan qur'onda fizika matematika geografiya hamma narsa podrobno o'rgatilgan bitta kitobni ichiga nimaga Kusto komandasi islom dinini qabul qildi? Aqlli edi-ku. Yolg'on. E, nimaga Michael Jacksonlar, Mike Tysonlar dunyodagi nima zo'r bo'lsa, dunyodagi nima zo'r bo'lsa, hammasi islomga kiradi, esingdan chiqarma. Sen bir chuchvaraku anaqa dunyoni 18 mingta olamni ichiga vobshe yo'q narsa qilsan. Nechta til bilaman? Nechta til bilasiz? E, til bilishingni, e, menga qara. til bilib o'sroq bo'lsang nafi kerak unda hech kim til bilganing Bismillohingni bilmaysan u tiling nima kerak qolgan bilgan tiling e, hindistonga borib hindular qanaqa endi endi shoshilma menga qara endi endi mana shu kommentariyalarda kommentariyalarda o'qigan bo'lsang mana seni hozir seni hozir e, youtubeda juda ko'pchilik ko'rib eshitib turibdi sen ana shu kommentariyalarga hozir ikki og'iz gapingni gapirib o'tgin o'qigan bo'lsang, shu berilgan savollarga javob bergan bo'lsang, o'zing javob bermoqchi bo'lsang. O'qiyman. Обязательно o'qiyman. o'qiysan, a? Seni ota-onang qayerda? Toshkentda, O'zbekistonda yashashadi, to'g'rimi? O'zing Andijonliksan. Bobong seni bir Sen bilib qo'y, Andijondan senga o'xshaydigan xezalak 2 uchtami 3 shunday chiqdi. atak andijonda shunaqangi mujik bolalari bor e, o'sirtirib yuboradi ishonaver sen hozir shvetsariyadami qayerdasan norvegiyada yashayman hozir tayvandaman lekin e вообще ku menga poqquyu qayerga yashashing ham no bilib qo'ygin bilib qo'y qachonlardir mana shu aytgan narsalaringga juda qattiq juda qattiq afsuslanasan afsuslanaman o'zimni hayotim nima endi afsuslansam bo'ptida birovni meni hayotimni olishga lekin yo sen senga sen men men даже YouTube'ga aytdim sen seni seni seni buni uringlar buni so'kinglar deganim yo'q nabarot seni faqat gemoroningni chiqarguncha ko'tingni olib tepish kerak bir to'rtta bo'ldi shu aytganday bir bratchka mana nevaralar kichkina kichkina bolalar o'zi ko'tingni bir ikkita tepsa o'zi yig'lab yuboradigan bola ekansan sen keyin ana bilgan beshta tilni bilishing borku menga shu beshta tilni bilishing borku ular sani ey ey borku shunday deb yuravergin hayotim go'zal beshta tilni bilaman lekin o'siroqman deb yuravergin дальше man qishloqda tug'ilganman qishloqda o'zimni kuchim bilan chiqqanman mol boqib yurganman o'sha o'n besh yashar qishloqdan e, qishloqdan bunday hezalaklar kamdan kam chiqadi e ishonavergin e qishloq qishloqni bolalarini bunday pastga ham urmagin e. ey qishloqdan bunaqangi hezalak bolalar juda kamdan kam chiqadi men g'irt tug'ilganman shevamdan ham sezmayapsiz yo'q shevang просто andijanskiy sheva bo'ldi boshqa hech narsa emas vodiyda обычный shevasi bunyod bunyod degan e, qatlaysiz o'zingiz surxondaryolik bola bordi bunyod degan ho'p juda ko'pini taniyman ho'p bilsam nima hammasi bilan yaxshiman просто din bilan gaplashmagan din haqida gaplashmayman xolos oshnalarim tiqilyapti musulmonlardan u musulmonlardan tanimagan tanigan bolalarim e, anaqa ular bilan bahslashganman tanigan shoshma senga bitta savolim bor bitta bitta savolim bor <coughs> toshga e, sig'inasanmi kesakkami yoki bir latta puttagami hech narsa yo'q xotiningni anaqa e, xotiningni anaqa lattasigami nimaga voy men sig'inam hech narsa kerak emas men dinim yo'q tushunyapsizmi dinlar hammasi bu dunyoda to'rt ming ikki yuzta din bor to'rt ming ikki yuzta dinda og'ziga qo'taman hamma dinlarda shunaqa deyman men e, menga qaras bir avvalo siz avvaliku avvaliku seni seni og'zi seni og'zingga o'sha mana shu qo'tag'ingni o'zi bu bir ikkinchidan ikkinchidan bilib qo'ygin xudo xohlasa boshingga kuchishmasinu ilohim xudo seni qalbingni ochsin tushunyapsanmi seni haqqing bor to'g'ri menga qara seni endi gapimni до конца eshitgin islomgaku senday senday bunday munofiq odam kerak emas-ku, no Alloh qalbingda ochgan paytda ey Allohim kechir. Men bir vaqtlar yoshlik qilib shunday deb qo'yibman. degin. Seni hech qachon hech kim majburlab islomga tiqmaydi. Buni bilib qo'y. Islomda majburlab tiqish yo'q. Tushunapsanmi? sen xohlagan narsangga sig'in xohla xotiningdan anaqa latta puttasiga sig'in xohla kesakka xohla toshga xohla ana shu yerdagi ana sigirga xohlasang maymunga kalta kesakli bu narsaga sig'inib tanlayvergin no bilib qo'ygin bilib qo'y sen islomni bilmay gapirma hech qachon bizar besh mahal Allohga shukr, Alloh bergan kuningga shukr, rizqingga shukr. Sen bor ekansan, mana bola chaqamni ota onamni asrab turibsan deb bizlar duo qilib turibmiz sen bizlarga nisbatan biz ollohimiz e, deb turibmiz lekin sen ana shunday haqorat qilyapsan ishonaver tutib olgan yerimga gemoroyingni chiqaraman sen bolani xohla menga amerikani grajdani bo'lmaysanmi menga вообще qizig'i yo'q плевать menga <laughs> men yashaydigan davlat sen beshta tiling bo'lsa Seni 5 ta tiling bo'lsa, men mana shu orqa ko'tingdan ham bitta tilni chiqarib beraman senga. Video chiqarasmi Video shu bugun chiqadi kechqurun, ko'rgin. Eshitdingmi? Senga yoziladigan kommentariyalar juda ajoyib kommentariyalar. Bu senga, seni o'ylangan, senga tarbiya bergan insonlarga nisbatan bo'ladi. Yaxshilab uydagilaringga ham iloji bo'lsa aytib qo'ygin, tashlab qo'ygin, sen haqingda shu uydagilaring ota onang haqida bir chiroyli kommentariyalar yozib qoldirishadi sog' bo'lgin sen haqingda boshqa video qilmayman senaqa senda hech kim munofiqlar ey akram bir narsa degan mullo chiqdi o'zicha angliyani olimlarini ham eshitaman men amerikan olimlarini ham eshitaman eshitib shularda fikr qilaman men fikr qilib o'zimni fikrlarimni o'zi shulardan olgan fikrlarimni shular bilan suhbat qilaman shular bilan o'tiraman bir xillarim yeb ichaman ham shular bilan yeb ichib o'tirib ular bilan choy bir choy ustida ichib ular bilan suhbat nimadir olaman ulardan o'zbeklar unaqa o'zbeklar bunaqa deb chiqdi mana men shvetsariyada yashayapman dedi bu yerda juda aqlli insonlar bor ekan dedi lekin u islomni tarafini o'zicha islomiy bo'lib chiqdi lekin bilib qo'y hamma baloyi batar ana shu yerdan chiqyapti keyin meni ko'rib turgan e, mana shu e, akram mahmudovman kim akram mo'minovman shu e, mullo chiqib hamma o'zbeklar dayus deb вот sizlarni mana qishloqlaringga yashaydigan shu nimada nima edi shvetsariyadami qayerda ну короче shu taraflarda yashaydigan yevropeyskiy piderila ismini bering bering men report qilib yuboraman sraz o'zbekiston qaytarib yuboradi shvetsiyadan shunaqa degan bo'lsa men tanishlarim bor posolstvoga telefon qilib aytaman akromiy odam o'ldiradigan odam yevropada yashashi kerakmi sraz yo'qotish kerak uni <laughs> endi endi menga qara informatsiya endi sen sen shu e, yevropangni e, yevreylaringni ishqilib shu shu taraflarda anaqa pedik medik hammasini lesbiyanka pesbiyanka sen egdi e, chiroyli qilib avaylab saqlab yurgin bizlar o'zbekistonimizni himoya qilamiz islomni himoya qilamiz tushundingmi bola shuning uchun suriyada anaqalar e, immigrantlar kelgan musulmonlarda norvegiya bilib qo'y ularga esingdan chiqarma uyqu beradi esingdan chiqarma senga o'xshaydigan qara senga o'xshaydigan ana shu sen o'xshagan, senga o'xshaydigan kitob menga qara sen sen o'qigan kitobni chiqargan ana olimchalaring ikki anaqa bitta ikkita soqqa hayotim zo'r go'zal yashayapman deydigan iploslar mana shunday musulmonlar ikkita musulmonni o'rtasiga fitna taylab urushtirib janjol qildirib odamlarni o'ldirib yosh bolalar o'lib ketyapti mana senlardan chiqyapti hamma balo buni bilib qo'ygin musulmonlarni musulmonlarni g'azabini bilasan qanaqaligini mana kommentariyalardan ham o'qib olding kommentariyalardan o'qib olding ana shu narsadan foydalanasanlar senlar bilib qo'y bizni hayotimiz yaxshi deb chiqish haqi odamni o'ldirish yo gapiga u gap xolos u gapga odam o'lmaydi ikkiyuzlamachilarda bular xullas men sen bilan boshqa gapiradigan gapim yo'q sog' bo'lgin bugun youtubeda o'zingni ko'rib olgin bu bolani gapini eshitsanglar bilmadim shaxsan menga ja bu ateistga ham o'xshamadi prosta bu bolani pul ko'zini ko'r qilgan. I meni fikrim bo'yicha yana bilmadim. Bu bolani o'sha tepasida haqiqatan ateist katta odamlar bor, bu bolani qo'llab-quvvatlayotgan va bu bola hozir yana bitta xato qilgan narsasi shuki, to'g'ri, hali ateistlar o'zini juda ham aqlliman deb o'ylaydi. Lekin juda ham aqlli emas bular. Sababi juda ham aqlli insonlar bor musulmon dinida, xristian dinida. Bular juda aqlliligi uchun o'sha dinlarni qabul qilgan yoki o'sha dinda bular chiqib ketmagan ya'ni dindan. Sababi bular juda ko'p narsani biladi. O'shaning uchun haligi hozir bu bolaning gapi nima bo'ldi? Shu narsani ham boshda aytib o'tishim kerak edi. O'zbekistonda pomni ham o'zbeklarni ateist qora bo'pti hammani qilmasam ham 30% ni. Buni haqiqiy quroli pul. Pul orqali, kayf safo orqali bular ateist qora deyapti. Endi bilmadim, to'g'risi, balki pul orqali mana terrorist bo'lib ketishyapti ba'zi insonlar, balki shunaqadir. Endi bu bolaning o'zining fikri. Bilmadim, balki bunga o'xshaganlar bordir albatta, e, chunki video qilamiz, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Illoki bo'ladi bunga o'xshaganlar, sabab bu yagona emas. Albatta buni er-, orqasidan ergashadiganlar bo'lar. Lekin 30% emas, 30% bilan bu bola hozir <laughs> bitta o'rib orqasiga hazlashib qo'yapti. 30% degani bu juda ko'p insonni nazar tutyapti. Pul bilan ko'pchilik sotib olishi mumkindir. Lekin vaqtinchalik sotib olishi mumkin. Meni shaxsiy fikrim. Bu bolani farzandi ham bor ekan, yoshi 27 yoshda. Andijonli Andijonliligini bir qayerdaligini ana bilmayman. Yana bitta narsa hozir bilan bo'linib qoldi. Bu bola juda ham aqlliligidan bitta narsani esidan chiqarib qo'ydiki, ya'ni aytayaptiki, meni ota-onam kechib yuborgan mendan deyapti va gap davomida oilamni baqaman. Bu bola nimaga unadi dedi, bilasizmi? Bu bolani ota-onam kechib yordi mendan deyishi prostaki hozir xalq ota-onasiga qarshi bo'lmasin, xalq ota-onasiga dushman bo'lib uylanib, xullas endi bilasizlar, xalq dushman bo'lsa nima qilishini, e, ota-onamga e'tiroz bo'lmasin degan ma'noda ota-onasini sekin suvdan olib chiqib qo'ydi bu bola. keyin gapi davomida esa ota-onamni baqaman u bu degan gaplari bo'ldi. Ya'ni bilishinglar mumkinki, prosta bu bolani o'sha hitilligi o'sha ota-onani prosta olib chiqib qo'yapti bu yoqqa. Men ota-onasiga ham bir e'tirozim yo'q, ota-onasini bir haq dushmani qilmoqchi emasman. O'zbekiston konstitutsiyasida ham bor bu narsa, dinda e, ustidan kulishlik bu albatta qonun bilan belgilangan va bu bola aytyapti advokat men boshqa balobatlar sen advokat tutishdan oldin O'zbekistonga kelishingni o'yla ukam sen u Norvegiyadagi advokating nimani hal qilib bera oladi shu narsalarda hisobini ol ko'rayotgan bo'lsang men senga hech qanaqa bir e'tirozim yo'q nima bo'lsa bo'l o'l menga farqi yo'q faqatgina sen boshqa dindagilarni va boshqa e, nima deydi insonlarni ustidan kulma chunki ustidan kulishga seni haqqing yo'q endi bu bola xudo xolasa o'zbekistonga kela olmaydi. kelsa ham albatta buni xalq kutib olishi mumkin endi shaxsiy fikrim yana bitta narsa bilasizmi, bitta narsa bor yer yuzidagi insonlarning eng kuchligi kim bu xalq juda ko'p menman degan zo'ram xalqdan qo'rqadi Sababi xalq eng kuchli hisoblanadi. O'shaning uchun bu bolani noto'g'ri qilayotgan narsasi xalqqa dushman bo'lyapti. Menimcha, ming aqlli bo'lsang ham ukam xalqqa dushman bo'lmagan. Sababi seni bir kunda yo'q qilib qo'yadigan ham, bir kunda odam qilib qo'yadigan ham bu xalq bo'ladi. Xo'p, videoni shu yerda to'xtatmoqchiman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Agar uzoq e, video uzayib ketgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. O'zingizlar fikringlar kommentariy qismida qoldirishingizni esdan chiqarmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye bye.